Сырный, сырный, сырный человек. Сырный, сырный, сырный человек. Сырный, сырный, сырный человек. Сырный, сырный, сырный сильный сердный человек Северный, северный человек, за что